Consorci per la Normalització Lingüística. em dic Betty, sóc d'Equador i me va motivar a apuntar-me al voluntariat eh, perquè era una tasca pendent. Durant molt de temps eh, volia fer-lo, però per qüestió de temps no havia pogut. Eh, ara que disposo del de temps lliure, eh, he aprofitat eh, aquest curs eh, para hablar catalán. Eh, la actividad que en en la tresa, eh, en anac al pobla eh, que ya una fornería y siempre sempre un té, no? <laughs> También en a la biblioteca, en Anac al carrer a he ganado al seu poble, que era el sí. Feliu, i, i també m'ha a, a dinar y hem a un restaurante japonés. Eh, en Hem fet moltes en eh, en passejat, no? Sí, sí, he sí. de tot. Sí, de les coses, de las nuevas cosas. de la feina. De les il·lusions. Sí, sí. Eh, la, lo que más me, agra me, me agrada de, de, participar en el voluntariat és que he pogut perdre, perdre la, la vergonya, perquè en la Teresa m'ha donat seguretat i, i penso que és una, una bona proposta que, que, lo, que, que lo tens que, que provar la gent que vols aprendre català. Eh, recomano a la gent que s'apunti a la voluntariat perquè és una bona iniciativa. Un dia, a veure si és... Molt bé, jo m'apuntaria jo. Mm, dic jo, em presento, bueno, em dic Tere, soc de Sant Feliu de Llobregat i la veritat és que em vaig apuntar al voluntariat mmm, perquè sempre m'havia no m'havia tingut ganes, però tampoc tenia temps com la Betty, i tampoc tenim temps ara, la Betty no té temps, sí, <laughs> pobra, i jo tampoc, bueno, jo, jo més que ella, perquè jo som més gran i tinc els fills més grans i tot, però no tinc la sensació de voluntariat, això ho vaig tenir només el primer dia, el primer dia mm, m'era igual, que em trobés, doncs, mm, volia doncs, això, ajudar, ajudar a, que, a que fes el que ella ha dit, no? però ja estava. va ser el primer dia, el segon ja no, ja va ser una sensació d'amistat, no de voluntariat, no, no va ser això. I doncs això, doncs, el que més m'agrada, que, que a mi m'ha enriquit molt, m'aporta molt, molt, vull dir, a més la seguretat de la Betty se m'ha encomanat una mica, <laughs> perquè jo era més insegura. I doncs això, sí que ho recomano també, com diu ella, ho recomano a tothom, perquè quan ella em va dir, és que he anat al metge i he, i, he parlat en català he, he, he, i m'he sentit bé, penso, ostres, és que sí. ho pots fer tan... És que M'ha motivat la pressa. No, jo, jo, eh, la veritat és que hem quedat, encara ens queden moltes trobades, no? I, però jo també noto que penso, la seva seguretat, i penso, és que, és que sap greu que a vegades, el que passa sempre, que la gent canvia d'idioma. A, a la que detecta que no ets nascut aquí, et canvia d'idioma, i això, això, això és, jo penso que és el defecte més gran que tenim aquí, que, que fem mm -hmm. això, i, i mm -hmm. perquè ella t'està parlant en català. I, però vaja, això a part, no? I jo estic supercontenta. maybe jo he pres molt, he pres molt, i encara no l'he sentida parlar en castellà. I jo dic als meus fills, quan la senti em quedaré parada, perquè clar, em parlarà d'una manera que em deixarà... Dius, vull dir, en català jo ja la veig super segura, però m'imagino que en castellà, que no he sentida, és que no he sentida... No, des... he parlar català, clar, castellà, en la Teresa. No. I el meu castellà, escoltant el seu, eh, vaja, segur que és, que no, jo no, no gosaria dir una paraula, però no ho he sentit mai. I el dia serà una sorpresa, perquè em deixarà... Mm clavada, no? De dir, ostres, mm, però en català igual, o sigui mm. que no, no, no és l'idioma, és l'actitud i ella, doncs això, vull dir, molt bé. Jo eh, Recordeu com va ser la primera trobada? Sí, tallada, tallada. <laughs> sí. Jo, ha sigut sí. aquí, no? Sí, va ser aquí, ella aquí. Aquesta jo, taula. La, la, la... <laughs> Sí. I sí, sí. Sí, va ser, clar, és que la ens ho va explicar tot molt bé, i jo, per favor, que no se m'escapi no, en barbarisme, te'n recordes? Perquè ell parlava tan correcte. No, però parla molt bé, eh? i, i lo sap eh, escriure molt bé, també, ah, perquè... Ah, sí, això també, sí, sí, fent passat, també. Molt bé. Sí. sí, sí. I eh, recordeu de què vau parlar aquell primer dia o, o no? Sí. De, des, home, ja sabem el, el primer cas de què es parla. Del teu, sí, de la meva, meva sí. d'aquesta... Del mhm. meu fill, sí, sí. I, de, i dels, jo dels meus. Dels meus, sí, sí. Sí, sí, així, a raig, mhm. vinga. Mm -hmm. sí, sí, sí, sí, clar. Ha sigut molt dinàmic, sempre mm -hmm. les trobades. És la primera vegada que feu que participeu sí, en el voluntariat sí, tant vegada. Teresa sí. com Betty. Sí, sí. Mm -hmm. sí. Molt bé. Doncs ja està, ja, mm. ja hem acabat. Si voleu afegir alguna cosa i si no, mm. doncs... Jo, jo és que trobo que ja s'explica superbé. Uh mhm. -huh. Jo és que... Trobo, és que, bueno, tinc molta seguretat i i entendran res, és que ha anat així i entendran molta més, mm. però... No, no. és per tu, tres. <laughs> no, jo, no, no, és, és ella. Jo recomano, sobretot a la gent de, de que està de fora, que uh mhm. -huh. vols aprendre català, que se posi este, esta meta per, per parlar, perquè jo, en, en personal, eh, he aprofitat el curs, però a més a eh, més sento que he, he donat un pas uh -huh. i m'he motivat a fer més coses. I ara parlo a la gent també, que abans no, uh -huh. no veia, del poble, al metge, al supermercat i... Bé, bé. Perquè tu fas un curs de català. Sí, sí, uh -huh. sí aquí mateix. Molt bé. Al Consorci del Llenguist. Quin nivell estàs fent? El intermedi 2. Uh -huh. Elemental. Elemental. Mm uh -hmm. Molt bé. Sí, sí. Sí, a mi també em va costar aprendre sí, sí. Molt. <laughs> molt bé. Uh, Teresa, ja per acabar, què, què diries a una persona que es plantegi si, si es fa o no voluntària? Doncs, mm, bueno, suposo, jo, mm, suposo que cadascú pot tenir una motivació diferent, però de fet, mm, és, és que no costa res, és que eh, és, hi guanyes, o sigui, diríem que hi guanyes tant que l'únic que donar una miqueta de temps, però és que no dones, és que no dones res, et donen. És que jo no tinc aquesta mm. sensació, jo, jo tinc la sensació de dir, és una cosa que no, no desgasta res, eh, eh, t'aporta tant mm-hmm. i, i que també et fa cosa de dir, a veure si no, com que tenim aquest idioma que de vegades tens la sensació que potser no el parles prou bé, es fa com una dir, a veure, que no, que no, no em faci caure en algun error, que... Uh mhm. -huh. Però això també s'ha de perdre, aquesta por. Perquè jo la tenia, de dir, és que diré, vale... Tenies la sensació que havies de fer classes de català, sí, sí, per entendre's, sí. i no és I això. I que alguna vegada deia, mhm. va, va, dir, ara, sí, això potser et corregiré, però em sap greu, però, però dius, per ella, però, però, però tampoc no és això. Però, però de vegades sí que dius, ho vull fer perquè, perquè ara... Però, però tens por tu de que saps que, que no li, vols, no, li, no li vols fer caure en cap error, no? Uh mhm. -huh. Però després també la perds, perds la por. Jo, jo que, mm. com ho aconsellaria? Aconsell... Ho, ho trobo... Com tots els voluntaris... És que la paraula voluntariat és, gairebé s'ha de dir així, però és que no és això. Són trobades. trobades. Són trobades. Mm -hmm. I tens oportunitat també, no?, de, sí, de, de... trobar-te i, i, i, fer amic. Clar, és que... <laughs> Sí. Ah, i, i, no sé, sempre, sempre trauràs una cosa, sempre, sempre gratificarà. Uh mhm. -huh. Sempre. Molt bé, doncs moltes gràcies, molts ànims i endavant. <laughs> gràcies a tu. Adeu. Adeu. Consorci per la normalització lingüística.